сенің жүзіңнен сезімді көрем бақытқа толы кезімді көрем жараланғанда жаным ауырғанда сені менен мен сенің көзіңнен өмірді көрем кіршіксіз таза кезімді көрем тек бір өзіңнен ғана сәуле көрем жаным көрінбеген өзгеден жарық бердің жанға қараңғы емдеп алдың ескі жарамды сенің барың боламын бағың боламын жаның боламын жарың боламын сенімен мағыналы мәнді менің өмірім менімен жайланады сенің нәзік көңілің бірімізге біріміз жаныңда шынайымын мен жадыраймын да шынайы күле <laughs> қымбатсың маған әлі де жұмбақсың сендей жанды іздеген сенің жаныңда арманға сенем жарық дүние жалғанға сенем тек бір өзіңнен ғана сәуле көрем жаным көрінбеген өзгеден жарық бердің жанға қараңғы емдеп алдың ескі жарамды мен де сенің барың боламын бағың боламын жаның боламын жарың боламын сенімен мағыналы мәнді менің өмірім менімен жайланады сенің нәзік көңілің бірімізге біріміз әнді менің өмірім Мені-мен жайланады сенің нәзік көңілің бірімізге біріміз тағдыр таңдаған жандармыз біз сенімен мағыналы мәнді менің өмірім Мені-мен жайланады сенің нәзік көңілің бірімізге біріміз armas bezecas